Astăzi vreau să-ți improvizez despre a comenta. Um, mulțumesc, Mirela, pentru verb. Pentru mine a comenta începe să fie a acționa și nu a reacționa. Pentru că m-am surprins și eu de multe ori uh, fiind foarte supărată și vrând să comentez supărată fiind, am reacționat la ceea ce am observat acolo, la un coment sau chiar și bucuroasă când am fost foarte bucuroasă, am reacționat. M-am hotărât să acționez și să... Ce înseamnă diferența dintre acționa și a reacționa? Pentru a reacționa uh, ai nevoie de timp, reacționezi imediat și pentru a acționa ai nevoie de două minute, de un minut sau de 20 de secunde să te gândești puțin înainte de a comenta răutăcios sau chiar și super fericit, știi? cred că aș fi mai înțeleaptă dacă aș comenta așa. Pentru tine ce înseamnă a comenta? Pa, pa!